Hola, soy Suita y estoy aquí en mi canal que ahora se llama Sweetix Love, pero en nada se llamará Charmander de por razones obvias porque mola mucho más. Sí, efectivamente, mola mucho más, los Charmanders molan. Deciros que creo que ya he vuelto al canal por fin, que me ha sentado y ha sentado la cabeza ya en esta casa nueva, es mi nueva habitación, la que tal, antes era azulita, ahora es naranjita y blanquita. Y este es mi nuevo gato, se llama Momo. <laughs> Venga, a tomar por culo. <laughs> Y bueno, pues que para volver he decidido grabar el reto del conejito rechoncho, Chubby Bunny Challenge. <laughs> Y para hacerlo más mío, he decidido que cada vez que me meta una nube en la boca, que por si no lo sabéis, el reto del Chapipani es meterse una nube en la boca y ver cuántas te puedes meter. Y cada vez que te metas una, decir Chapipani, conejito rechoncho y en mi caso, Charmander rechoncho. He conseguido abrir la bolsa. Esta es la boca Y este es el gato que mira la bolsa. <laughs> Son pequeñas, estas nubes son pequeñas, así que supongo que me podría meter muchas. Es como un castigo así por no subir vídeos y esas cosas. <laughs> Venga. Oh. Chamán rechoncho. oh. <laughs> Ah. de rechoncho. Más de gracioso de decirlo. Oh. Ah. rechoncho. Vato No, rechoncho. oh. rechoncho. Aún me queda esta parte de la boca. La de rechoncho. Creo que llevo siete. Oh. Salmón de rechoncho. Eso no, ya sé, Bueno. Salmón mm. de rechoncho. <laughs> Mira. <laughs> 어. 어. 장만준 액션쇼. 장만준 액션쇼. 왜죠? 어. 어. 장만준 액션쇼. 왜죠? 이거 실수시. 응. 응. 장만준 Puta mierda, nube, está muy mala. ¡Ah! ¡Ya está! Qué, bonitas las nubes. Las voy a contar porque es que no, sé cuántas me... Y me, cabrían más, yo creo que me cabrían más, pero me he reído y me han entrado como arcaditas. Y, mm, a ver, esto, esto, es súper pequeño, o sea, mira, mira, no sé cómo son las nubes, yo creo que son más grandes, porque esto es que este, este, es casi como mi dedo pequeño, ¿sabes? O sea, más pequeña, ¿sabes? Está muy ridículo, pero es gracioso, tío, me río de mí misma, esto, esto no puede ser, he perdido mi dignidad, no he perdido mi dignidad muchas veces, pero es igual de divertido siempre. <laughs> Así que, eh, para me cago en la madre el gato mm, os desea mm, felices eh, vacaciones, que se acaba pronto el cole, creo, casi, más o menos. Intentaré subir un vídeo semanal, lo juro, lo intentaré. <laughs> Supongo que el próximo vídeo que suba será mm, el vídeo eh, video of my trip to London. <laughs> And I hope you like it. Eh, y pues, ok, nos vemos en el próximo vídeo. Meu y que os lo paséis bien y que os den por culete y adiós. <laughs> Suscríbete y dale a like y no te olvides de los favoritos. Así poder.